betul-betul. Ladies and gentlemen, please welcome Insomnia Revolution Baby do Milagre. Uhul! Game do Milano. Game do Milano. Ganti ka na, sayang. Gamer Gumilang, Gamer Betul betul betul. Sini sini sini lagi. hoo! Ganata Visayang